Всем привет! Вы на канале Призрак и Гоблин. Сегодня я вам покажу, как скачать Майнкрафт. Да, конечно, я скачивал, ну, показывал, как скачать бесплатно, но это было тогда, когда у меня был Майнкрафт установлен. Но, как вы сейчас можете увидеть, у меня его нету. Зайдем в Google. И пишем как я вам говорил, эту ссылку первых моих То... Ссылку я на Модкрафт, повторяю, уже оставлю в описании. пожалуй, мы скачаем Майнкрафта. Скачать Майнкрафт. Тут нажал закрыть рекламу. Так, выбираем, какой хотим. Вот, я хочу выбрать новейшую версию. Потом я вам покажу. Ну, конечно же, ведь как скачать сломанный Майнкрафт с бесконечными оружиями и с бесконечной здоровьем. Вот скачивание. Посмотрим. Извините за лаги. Так, так, так, так, так, так, так, так. Ну так пусть скачивает, а потом я вам сейчас объясню э, инструкцию. Инструкция довольно такая легкая, ну, легкая. Вам нужен будет один, одно приложение. И оно называется Lucky Patch. Вот оно. Вот оно. он скачивает, я вам потом все объясню сейчас. Он будет на паузе, и когда он скачает, я вам это все покажу. И как мы видим, Minecraft P уже установлен. Но это еще не все. Нажимаем далее, установить. ждем. Ждем. Да долго там еще? пожалуй, этот момент тоже оставлю дома скачивать надо. Наконец-то ну, дождались. Я вам говорю, не надо просто открывать, я это случайно нажал. А после открывания он все равно не, закро... не откроется. При этом заходим в Lucky Patcher. Я ссылку оставлю в описании. Заходим, Майнкрафт, меню патчей. Так, создать новую измененную арку. Выбираем второе. Я не знаю, какая у вас там будет версия и так далее, и так далее. И, по-моему, этот момент тоже мы остановим. И довольно ждать было очень долго. Вот, удалить проверку лицензии. Эм, ну, то есть она уже удалена. Переходим к файлу дистан... <laughs> диста... А, дисталировать и установить. Нажимаем «Да». Вот, удалить Майнкрафт. И нажимаем «Установить». Я... Что-то у нас много пауз, что-то получается. Вот. Ну, хотя бы ждать было недолго. Хотя... И нажимаем на «Открыть». Майнкрафт. Это игра, если честно, с интернетом. То есть без интернета вы не можете играть. Потом вы мне там... Нет. Так, продолжить лучше нажмем. Потом вы мне, ну... Либо будете писать, либо... Ну в комментарии напишите, какие я игры буду снимать. Там, может быть, даже взломанный Clash of Clans, там Clash of Clans, просто Майнкрафт, там Шахтера, Акинатора и все. Или даже скачаю новую игру и там буду снимать эти ролики. Ну... Но... Вот как я вам говорил. До свидания и пока.